Hi, Kwena. Are you okay? O thabile sese? E dula fase ne. Kwena, ke tlo go gopela o mpotše medumo ya mantšu a kere. Ge ke bolela lentšu o theetša modumo wa ka mathomong wa mpotša ona. Mohlala, lentšu le tate le thoma ka ta. Aha. Jwale ge ko bitša ke bitša lentšu la bobedi, tla mpotša modumo wa lona ke ehe. Setulo, s, tafola, t, roko, r, galase, galase, emere, bupi apola aga pele re nyaka modumo wa mafelelo a kere sese ee ge ke re kwena kwena e felela ka a kwena a e ka mafelelong fola okay kubu Bina, bolelela godimo ke sese. Bina, all right. Beke, puku, a ba go a re go kwe. Lefodi, selepe, good girl. Re tšwela pele mošongwana wa bobedi ya ke sese. ditlhaka šit fedile allright ditlhaka ke tše e ke mo a kere pele wena o tlo mpalela tše ka moka ga tsone ande o dire gore o bale ka pena a kere a kere wa bona re šomiša timemo gore nako e se ke ya chaya o se wa ba wa fetsa kere kwene o thoma ka efesese Good girl. Ya bobedi mošongwana ko mofe kwena mošomo wa bobedi šo wa bona pele ke ditlhaka tše pedi tše pedi tše pedi ga e sa le ka etee ka etee ake o ka se re t o tlo re tla bjale ke tlo go beela one minute gape wampalela um eh, ditlhaka modimo wa ditlhaka tše pedi thoma ka medumo wa ditlhaka tšeo ka mogo bja monwana gwa mathomo thoma good girl šwale re tla ka mo o bona mo pele ke mantšo wa bona pele re bolela ka mantšo o tlo bala mantšo a ka letee ka letee mara o bala ka pela gore re se senye re seke ra bethwa ke naa a kere sese um alright lentšu la mathomo ke oli ke eng oli wena o tlo bja monwana fa ke mokare ge ke re thoma wa bo thoma ne a re thome sese mobu kefa puku sesi ruta tate bina hema joko koloi dieta leobu maoto selepe Karafo, pheta, kgomo, khunama, tlogela. Okay. And then re tlo ya ka mo temana jwale. Pele o tlo mpalela mone. O dira gore go bala o bale ka kwešišo ka gobane ge o fetša ke tlo go botšiša dipotšišo Ka morago ga nakwana mpšanyana ya boa, Matome a sepela le yona ba ya gae. Ge ba fihla gae, Matome a e fa dijo. Mpšanyana ya kgora ya ba ya robala. Matume le yena a robala. Thank you. Thank you kwena bjale ke nako ya dipotsišo a kreses eh, tša go tšwa gona mo o sa gopola gore ke rile ge o bala mo o bale ka kwešišo gore o tlo kgone go araba dipotsišo ka lebaka la gore tšelapele o e be tšelapele ke lebogile acrisis o ka nna wa dula fase thank you my girl